तो भाई लोग फिर से वापसी तो कैसे हैं आप लोग आज हम आए हॉरर कैफे और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता मैंने बड़ा सुना इसके बारे में कि यहाँ पे डराते हैं लोगों को तो और चल के देखते आज का पूरा ब्लॉग हमारा होगा हॉरर ये हाँ, देखें आपको कितना मज़ा आता है ये देखें यहाँ पे ये भूत भी आया हुआ है ये आपको भूत दिखाते हैं सलाम भाई हम अंदर जा रहे हैं अंदर जाके बताते हैं क्या सीधे देखने आओ शॉर्ट बना शॉर्ट बना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 mua buồn buồn 啊！ <laughs> Some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. the things I've had to face Got you crying on your knees in pain Oh, some things never change, never to ask him for food. Hello guys, अब आपको दिखाते हैं कि भूत आ कहाँ से रहे हाँ, देखो यहाँ बहुत सारा <laughs> क्या खाना खा रहे हैं बैठ के <laughs> यहाँ देख सकते हैं यहाँ बैठे में फुल तरीके से खाना खा रहे हैं <laughs> ये भाग रहे देख रहे हैं आप भाग रहे हैं भैया ये दिखाओ ये दिखाओ ये भूत ऐसे अब ये भूत आ यार मेरे को ये आवाज़ें इन्होंने लगाई थी है अंधेरा कर दिया है ये रोशनी हो गई सब खत्म सारा डरना डरना सब खत्म ये आ रहा कोई आ रहा होगा यहाँ से आ रहा होगा यहीं से आ रहा होगा कोई अबे बंद करके भाग गए यार बंद करके भाग गए हाँ जो भाई लोग कैसे हैं आप लोग भाई ये लो इधी ले लो ये वाली थी गजब बेचती है तो भाई लोग आज हमने बहुत इंजॉय करा है यहाँ पर बहुत मज़ा आया ये कैफे बहुत अच्छा है बहुत इन्होंने डराया बहुत इंटरटेन किया है और इंशाल्लाह यार बुलाए पे बुलाएंगे इंशाल्लाह आप देखिएगा तो अभी हम जा रहे हैं घर अल्लाह